二零二零年夏天，奥林巴斯宣布正式退出相机业务，原相机业务转让至 JIP。奥林巴斯八十四年的相机之旅就这么草草的结束了。而二零二零年下半年发布的 EM 十 Mark 四，也成为了最后一款纯血统奥林巴斯 M 四三无反相机。正巧，我去年年底入手的这台奥林巴斯绝唱。这期视频，我希望以十年奥林巴斯用户的视角。 来分享一下我使用 E M 十 Mark 四三百多天的体验。这款入门级无反相机能不能给奥林巴斯这个品牌画上一个完美的句号？E M 十 Mark 四的造型延续了 E M 系列的设计风格，银色配色的 E M 十 Mark 四在如今造型区同质化的无反相机中非常有辨识度。不过，当 E M 系列的几台相机摆在一起时，就让人有点傻傻分不清了。E M 十 Mark 四加大了右手握持处的凸起。 增加了握持的可靠性和手感，相比于我使用的初代 E M 十来说，手感提升非常明显。同时，E M 十 Max 四给我最大的感受是轻，因为相机大量使用了塑料材质，使得单机身的重量只有335克。就是塑料材质的机身可能会让有些人比较抗拒，不过对于一般使用来讲，其实不用太担心。我的初代 E M 十也是塑料机身，至今仍然很坚挺。 E M 十 Max 的主屏幕可以向上九十度翻转或向下一百八十度翻转，很明显是为了自拍和 Vlog 设计的。不过向下翻转的屏幕与三脚架有冲突，可能在奥林巴斯的设想中，用户自拍和录制 Vlog 的时候是不用三脚架的吧？E M 十 Max 的按键布局与 Mark 三一脉相承，不过与我手里的初代 E M 十相比有很大的改变。照片回放按键移到了相机的右下角，而开机键则来到了左侧。 原本可以通过右手拇指单手开机，现在必须要用到左手，这种变化实在是有点匪夷所思，只能说是为了与 E M 系列统一风格做的一种取舍吧。而让我比较满意的是，E M 十 Max 的可自定义按键更多了，快门附近的三个快捷键都可以进行自定义设置。有意思的是，可能是基于防误操作的考量，E M 十 Max 右侧的三个波轮高度是错落开的。 而模式拨盘的高度在我看来有些过高了，同时阻尼感有些过于生硬，在频繁进行模式切换的时候拨得我手指疼。在设置菜单里面，我发现了一个叫做 AF 定位板的功能，光看名字的话让我一头雾水，实际是一项通过触摸屏辅助选取对焦点的功能。在使用 EVF 取景器的时候，可以通过手指在触摸屏上触控来选取对焦点，有点类似于笔记本电脑的触摸板。 不过实际使用下来，发现这个功能会不定时的抽风，触摸灵敏度时好时坏，可能需要通过后续的固件更新来完善这个功能。比较可惜的是，E M 十 Max 的菜单设置界面仍旧不支持触控操作，有点可惜这块触摸屏了。而有一个让我百思不得其解的改变是，测光模式切换的选项被奥林巴斯从原来的 Live Control 菜单中移除，现在想切换测光模式的话。 必须得通过相机上的独立按钮调出 Super Control Panel，在 Super Control Panel 中进行测光模式的切换。我实在是不太能理解这种交互逻辑。难道奥林巴斯挖到了索尼的前任工程师？另外，我一定要吐槽一下初代 EM10 菜单中对于 Live Control 和 Super Control Panel 的中文翻译。Live Control 的中文叫做 Live 实时控制，而 Super Control Panel 的中文叫实时控制台。这种翻译真的没问题吗？ 我就想知道 Super Control Panel 里的实时到底是哪个词反应过来的。同样让我费解的是，视频防抖和拍照防抖在奥林巴斯的菜单中都被叫做影像防抖。嗯，我觉得奥林巴斯是故意的。说到这台相机的防抖，EM10 Mark IV 内置了五轴防抖，官方宣称可以获得4.5 EV 的防抖效果。从我实际使用来看，开启防抖之后，在45 F1.8 这颗镜头上。 手持十分之一秒快门可以获得几乎百分之百的出片率。如果你拥有麒麟臂的话，六分之一秒甚至更慢的快门也可以获得超过百分之五十的出片率。乍一看好像还可以，不过对于以防抖见长的奥林巴斯来说，这样的防抖效果让我有点不太满意。如果你是使用三脚架或者放在桌子上拍摄的话，我强烈建议关闭防抖，否则就会获得这样的照片。比较奇怪的是。 初代 E M 十的防抖是可以兼容三脚架。在视频防抖方面，奥林巴斯提供了两种防抖选择：光学防抖或者光学防抖加电子防抖的混合防抖模式。各位可以对比一下两种防抖的效果。值得一提的是，开启混合防抖之后，视频的边缘会有轻微的裁切。E M 十 Max 四上的延时拍摄，支持最多九百九十九张的自定义间隔拍摄。 同时也支持机内直接输出成延时视频，不过输出的 4K 延时视频只有 5fps，在 1080p 分辨率下最高也只有 15fps。想获得 30fps 的机内延时视频，只要把分辨率降到 720p。那我直接用电脑合成不更好？此外，EM10 Mark 的这块电池根本不足以支撑相机连续拍摄九百九十九张照片。什么？边拍边充？这种功能在 EM10 Mark 上压根不存在。 另外，E M 十 Mark 四也没有附送独立的电池充电器。为了环保不附送独立电池充电器，我其实是可以理解的。但是这么大的包装是不是太浪费资源了？在传感器方面，奥林巴斯终于换掉了那颗祖传的1600万像素传感器，一颗2012年的传感器，在2020年的 E M 十 Mark 三 S 上还能见到。看来奥林巴斯对挤牙膏也颇有心得。 这次的 E M 十 Mark 四终于用上了两千零三十万像素的传感器，而这颗新的传感器也是我升级机器的主要动力。这里需要说明一下，很多媒体甚至 D P Review 都声称 E M 十 Mark 四使用了与 E M 五 Mark 三相同的传感器，这其实是错误的。E M 十 Mark 四实际使用的是与 Pen F 相同的传感器。与 E M 五 Mark 三的传感器最主要的区别是，这颗传感器只支持反差对焦。 不支持相位对焦。如果仔细对比奥林巴斯官网的参数，也可以发现，Pen F 和 EM 十 Mark 四的传感器有效像素都是两千零三十万，均不支持相位对焦。而 EM 五 Mark 三的传感器有效像素是两千零四十万。至于 EM 十 Mark 四的画质表现，我自己简单测试了一下初代 EM 十与 EM 十 Mark 四两台相机在暗光高感下的表现，各位可以对比一下。 猜一猜这几组照片中哪一侧的照片是由 E M 十 Mark 四拍摄的？觉得左边是 E M 十 Mark 四的，请扣一；右边是 E M 十 Mark 四的，扣二。 各位猜对了吗？就我自己的观感来看，左侧初代 E M 十机内直出的这一组 r 在色彩饱和度、对比度上都更讨喜一些，有比较明显的奥林巴斯风格；而右侧这一组的色彩看起来就有点平淡。我在 Lightroom 中放大仔细对比了一下两台相机的 r e M 十 Mark 四的噪点控制的更好，不过不进行百分之百放大的话，很难看出来区别。 为了剔除颜色风格对光感的影响，我就在 Lightroom 里简单将两张 ISO 六千四的 RAW 处理成了黑白模式。各位可以对比一下，看看哪张是由 EM10 Mark IV 拍摄的。如果仔细放大对比的话，还是能看到 EM10 Mark IV 在画质上的提升，对于画面细节的保留上要更优秀一些。 不过总体来讲，在 RAW 上画质提升比较有限，让我有点失望。而在机内直出 JPEG 上，EM 十 Mark 四就完全不一样了。无论是光线充足还是弱光环境下，EM 十 Mark 四机内直出的 JPEG 在画面的细节上都要明显好于初代 EM 十。尤其在弱光高感光度条件下，EM 十 Mark 四机内直出的 JPEG 相对于初代 EM 十有碾压式的优势。 我好奇之下也对比了尼康全幅单反 D810 的机内直出 JPEG。总的而言，在高广光度下，EM10 Mark IV 的机内直出 JPEG 的纯净度是优于尼康 D810 的，同时颜色也更讨喜一些。不过 D810 机内直出的 JPEG 可以保留到更多的细节。我也会把照片打包，各位有兴趣的话，可以通过视频简介中的链接下载，亲自对比一下画质。 一向不太重视视频功能的奥林巴斯，这次终于将 E M 十 Max 的视频规格做到了主流水平。不过，也就仅仅是达到了主流水平而已。4K 三十帧视频的码率最高可以达到一百零二 Mbps，不过不支持 4K 六十帧视频录制，多少有些遗憾。在 1080P 三十帧规格下，E M 十 Max 的码率也可以达到五十 Mbps 左右。我随便拍了几个片段，各位可以对比一下视频的画质。 值得一提的是，无论是选择 4K 还是 1080P 分辨率，E M 十 Mark 四在视频录制上都不会有视角裁切问题。此外，E M 十 Mark 四也提供了一百二十帧高速视频录制功能，不过分辨率被限制在了 720P。在高速拍摄下，防抖也被限制在了只有光学防抖可用。有点可惜的是，高速视频不会在机内直接存储为一百二十帧视频，而是转为 720P 三十帧的慢镜头。 同时，高速视频也无法录制声音。让我有点意外的是，作为一台只支持反差对焦的相机，E M 十 Mark 四在视频录制中的追焦做的还算可以，应付 Vlog 拍摄的话是没有问题的。在 4K 30帧规格下，E M 十 Mark 四单次录制时长是29分钟。在室温25度左右的环境下，录制过程中机身会有比较明显的发热。我试着连续录制两段时长29分钟的视频。 还没遇到过机身过热关机的问题，这一点对于有计划将 E M 十 Mark 四作为视频用机的用户来说还是比较友好的。不过 E M 十 Mark 四并没有提供麦克风接口，作为一款主打 V log 视频拍摄的相机，竟然不提供麦克风接口。虽然相机集成的立体声麦克风支持增益调节和背景声降噪，不过也只是属于能用的程度。 如果你对声音有更高的要求的话，那就只能通过外置音频采集设备对声音进行单独录制，之后再通过软件同步音轨。这无形中也增加了 vlog 用户的学习成本。一个主打 vlog 拍摄的相机，竟然没有3.5毫米麦克风接口。为了定位做阉割，奥林巴斯真是煞费苦心。在视频相关的设置上，奥林巴斯的菜单逻辑实在是让我有点哭笑不得。在视频模式下。 EM 十 Max 无法通过 Live Control 快捷菜单更改视频码率，却可以更改照片的画质。想在视频模式下更改视频码率的话，必须要进入主菜单进行操作。而同样让我不解的是，视频模式下的 Live Control 快捷菜单中竟然没有切换防抖模式的快捷选项，但是在拍照模式下却可以在 Super Control Panel 中分别设置视频和拍照的防抖。我只能用脑回路清晰来形容奥林巴斯的这种交互逻辑。 同时让我有点费解的是，当模式拨盘在视频模式时，EM 十 Max 4的开机速度会明显变慢，而当模式拨盘在其他档位开机时，速度就是正常的。而我的初代 EM 十，无论是在视频模式下开机，还是在其他模式下开机，速度都不会有明显的区别，就挺奇妙的。EM 十产品线自初代起就支持手机 App 遥控拍摄，奥林巴斯的手机端 App 叫做 OIShare。 首次使用需要扫码配对，第二次连接则不需要重新配对。不过手机 APP 的功能比较有限，仅仅支持照片视频的导出、远程遥控和无线快门。其中无线快门的界面就只有遥控拍摄按钮和 lock 按键。那我觉得通过 APP 的远程遥控拍摄不更好？单独做一个遥控快门的意义在哪呢？如果说是为了避免手机屏幕对拍摄造成光污染的话，那在遥控快门模式下。 相机屏幕为什么还是常亮的呢？远程遥控的功能和目前市面上各个相机厂商的 App 大同小异，可以通过手机端设置光圈、快门、ISO 等，也可以通过手机 App 选择相机的 M、A、P、S 甚至自动模式进行拍摄。在我的使用过程中，App 总体的体验比较好，没有出现网上反映的闪退等问题。三百多天使用下来。 我能感受到 E M 十 Mark 四这台相机在很多方面由于入门级的定位而做的妥协。为了维持入门级定位，使用了不支持相位对焦的传感器；为了与中高端产品做区分，固执的不提供麦克风接口；因为定位没有下放 Pixel Shift，甚至连早已普及的边拍摄边充电功能都没有实现。这本来应该是一款充满潜力的相机，不过由于定位的关系，在功能的下放上畏首畏尾。 想到奥林巴斯的 M43 绝唱会以这样的方式落幕，真是让人唏嘘不已。我入手的这台 E-M10 Mark i 是搭配十四四十二 EZ 电动镜头的套机。让我惊讶的是，这款套机镜头的做工和画质竟然还不错。作为入门级相机的套机镜头，竟然使用了金属卡扣，倒是着实让我惊讶。画质也尚可，更重要的是镜头小巧，收纳体积和一般的饼干头相近，可以说是旅游利器了。 如果你是摄影爱好者，不满足于手机的画质，有计划购入一台轻便小巧、颜值在线的无反相机的话，我其实更推荐上一代的 E M 十 Mark 三或者三 S，功能上几乎没有区别，同样可以录制 4K 视频，画质的差别也可以忽略不计，价格还便宜一半，何乐而不为呢？如果你已经是一名奥林巴斯 M 四三用户，并且打算升级的话，我非常不推荐这款相机。 首先，四百万像素的提升虽然听起来相比于上代增加了四分之一，但实际体现在照片上，横向分辨率只增加了五百七十六个像素，纵向分辨率增加了四百三十二个像素，其实非常有限。另一方面，R 的画质提升基本属于很难感知的状态。同时，E M 十 Mark 四在一些功能上进行了阉割，性能更强大的 E M 五 Mark 三和 E M 一 Mark 二显然更值得考虑。那么， 这期视频就到这里了。如果你对 E M 十 Max 还有哪些疑问，欢迎在视频下方留言与我讨论。如果你觉得本期视频还有点意思，也欢迎点赞并订阅我的频道。我是小夫，我们下期再见。